两千年九月十四日，微软发射了 Windows Me，这个史上被炮轰的最惨烈的系统。究竟 Windows Me 是怎么了？为何被当时的使用者轰到烂掉？就让我们一起来看看吧。欢迎来到 Old OS Review，我是北都。在西元两千年九月十四日。 微软发布了 Windows m t w i n d o w s m t 可以说是直到现在的各个 Windows 系统中宣传最少的一个系统。那宣传会这么少，原因主要好几个，就让我们现在继续看下去吧。当时微软在同一年发布了 Windows 两千这个商业导向作业系统，而 Windows 两千它原来是要用来取代 Windows 九八和 Windows NT 四点零的。 不过它到最后并没有实施。另外，微软在发布 Windows Me 之前，就于1999年4月宣告 Windows Me 将是 Windows 9x 系列的最后一个系统。而且在此同时，微软在2000年4月于 WinHEC 2000公布了 Windows Vista，也就是 Windows XP 正在开发，等同直接告诉大家说：啊，这个 Windows Me 它就是个电脑桌啦。 在这种情况下，Windows ME 的产品开发时程和产品寿命都是相对的短。不过，对于家庭使用上常用的多媒体方面工具，Windows ME 其实是有相当的升级的。虽然说在核心方面，Windows ME 没有相当的进展，但在多媒体方面，它做的不错，怎么会被轰成说是一代的笨作呢？有以下主要几个原因。 这意味着和95、98的不同点在于，它舍弃掉了95和98开机时再度读取过程，使得开机速度加快，看起来好像不错，对吧？但是这个做法反则造成了 Windows ME 的不稳定，而且大量出现宕机，还有蓝白画面。有相当部分 Windows ME 驱动程式，因为 Windows ME 推出过度仓促，导致没有做好测试环节。 装上去之后，反而导致蓝屏画面，因此有部分使用者直接拿 Windows 九八来驱动程式在 Windows ME 上，结果操他妈的超级有用啊！干！Windows ME 的系统还原还存在一个严重的错误，它在还原到二零零一年九月八号之后建立的检查点时，它会直接报告还原失败。 虽然 Windows 982版发行比较早，但由于982版在当时在持续更新下是可以直接安装 Windows ME 在使用的那些多媒体工具，导致 Windows ME 在多媒体的强项直接被打消掉。基于以上种种，使得 Windows ME 被大量的使用者唾弃和嘲笑。 甚至在二零零六年被 PC World 列为史上二十五个最糟科技场面第四名，还被日本人做成 m 一两取消。但是这样糟糕的系统，就真的一滴点的历史价值都没有呢？当然，是它还是有它的价值存在的。微软在接受了大量有关 Windows ME 的正反评价后。 将 Windows m i 那些对使用者较为亲和、多媒体功能强大、系统还原等等的特点直接挪去 Windows XP 加强并延续，也因此 Windows XP 变成继 Windows 95之后微软 Windows 系统中的传奇之一。而 Windows m e 在2006年7月11日和 Windows 98与98二版一起停停止重大更新，整个 Windows 9X 家族就这样。 布下了历史的舞台。今天 Windows Me 的故事就到这边。那假如大家喜欢我的频道，请大家帮忙点个订阅和通知，或是看完影片有什么想说的、想问的、想敲碗的、想靠背我的，可以在下面留言。今天影片就到这边，我们下次见。